Boa noite. Eu sou Jordão. Eu sou Diabo. Somos estudantes moçambicanos. Ganhamos uma bolsa para estudar na Argentina. Mas a nossa bolsa ela não inclui passagem nem visto, mas nós conseguimos alguma parte do valor. Por isso, pedimos a vossa ajuda, seja do Brasil, Moçambique, Europa, Ásia e América Latina. Quer seja em euro, dólar, reais, meticais, rally ou libra. Para realizarmos este sonho, de estudar na América Latina. Acreditamos que com a vossa ajuda coletiva iremos conseguir. Por isso pedimos que nos ajudem a divulgar este vídeo e contamos com a vossa colaboração. Muito obrigado e hasta a vista.